सारी खुशियाँ तेरी हो गई आज से तेरा गम मेरा हो गया वो तेरे काने का जो दिल है वो तेरे सीने में जो दिल है वो तेरी बिजली का जो बिल है आज से मेरा हो गया वो मेरे ख्वाबों का अंबर ओ मेरी खुशियों का समंदर